مرض الدغمائية ظاهرة يمكن أنه يصاب بها كثير من الناس لكن المتدينين بالخصوص والمشايخ أكثر تأثر بهذا المرض وأكثر إصابة بهذا المرض الدغمائية يعني الجزمية يعني آه، اليقين بأمور هي أساسا لا تستحق اليقين مثلا إيه، يعني توهم اليقين ليس اليقين اليقين مطلوب في مثلا في العقائد وفي القضايا العلمية اليقين شيء مريح ومحبب لكن هناك دومائية يعني توهم اليقين وهذا مثلا اللي يفجر نفسه انه آه، مثلا يتغدى مع رسول الله مثلا في الجنة هذه امثال هذه اليقين هو اللي يتسبب في التعصب التعصب آه، هو معلول لهذا المرض مرض الدغمائية التعصب لا للحق يعني لما يتوهم أنه حق هذا المرض طبعا آه، آه، له عدة أسباب وعوامل وللمريض بهذا المرض هناك عدة سمات وعلامات مثلا آه، احد العلامات الجمود على الماضي والخوف من كل شيء جديد ويتهمون كل شيء جديد بانه بدعه وشبهات ومحاربه كل فكر جديد هذا المريض بهذا المرض طبعا يعتز بعقيدته يعني يحسب أن عقيدته جزء من كيانه ومن شخصيته فلهذا تراه يدافع عن هذه العقيدة ليست باعتبار أنها دفاع عن الحق بل دفاع عن الأنا هو, هو يتصور يعني أنه يدافع عن الحق هكذا مثلا السني يدافع عن آه، مذهب السنة أو الشيعي أو المسلم بشكل عام أو المسيحي أو حتى الماركسي يصاب بهذا الداء وهذا المرض عندما آه، يحصر العلم والمعرفة فقط في آه، النظرية الماركسية ويحسب أنه كل شيء ما عدا النظرية الماركسية أو ما عدا آه، الدين أو المذهب هو باطل أحد الصفات والسمات الأخرى لهذا المرض توحد ووحدة المرجعية يعني تشوف آه، مثلا الشيوعي دائما يقول قال لينين قال ماركس ما يتصور أن العالم والعلم دائما في حركة في تطور حتى هذه مثلا في العصر الحديث يعني الماركسية حديثة نسبيا لكنها أصبحت قديمة الآن ولكن ترى الشيوعي مثلا ملتزم ومتعصب لما قاله ماركس ولينين النظريات السياسية في الاقتصاد والآن العلم تجاوز هذه المرحلة كيف الحال مثلا بالسنة مثلا أو الشيعة المشايخ مثلا دائما مرجعية واحدة الشيعة قال الباقر وقال الصادق والسنة مثلا قال النبي قال القرآن يعني يتصورون أن العلم والمعرفة كلها محصورة بهذا من هذا المنبع يحرمون أنفسهم والناس من مصادر أخرى للمعرفة المصادر الآن الحداثة أثبتت وجود مصادر كثيرة للمعرفة خصوصا العلوم الجديدة حيث أثبتت فعاليتها وأثبتت في خاصة في الطب مثلا وفي الفلك وفي الفيزياء والكيمياء حتى علم النفس وعلم الاجتماع والسياسة والاقتصاد كلها الآن آه، هناك قفزات معرفية كبيرة في العلوم الجديدة بحيث أن مثلا يطرحون الاقتصاد الإسلامي أصلا اقتصاد بدائي اقتصاد الشيء يعني جاء مساقات ومزارعة وبيع وشراء وتجارة بدائية لذلك الزمان حتى في مثل القضاء والديات والحقوق حقوق المرأة كلها الآن أصبحت من الماضي أصبحت تراث التشبث بالماضي وبالتراث هذا نسميه مرض الدغمائية الأخطر من هذا المرض يسبب ليس فقط في الجمود الإنسان على الماضي يتسبب أنه في الحكم على الآخرين من خلال هذا الإطار يعني لا يرى الناس إلا من هذا المنبار الشيعي لا يرى الحق إلا من خلال التشيع ويحكم على الآخرين يعني على علاقاته على إخوانه أصدقائه أنه إذا كانوا مثله يفكرون فهم الحق والصحيح ويوطد بهم العلاقة إذا شوية مثلا آه، صديقه أو أحد الناس مثلا أنكر في القضية من قضايا التشيع مثلا أنكر المهدي مثلا أنكر العصمة فشوف يتخذ موقف سلبي هذا الخطر في الدغمائية يعني تكون موجه يعني مثل الإيديولوجية الإيديولوجية في النظرية لكن مرض الدغمائية في الشخص نفسه وهكذا السنة مثلا يحكم على الآخرين أنهم مشركين حتى المذاهب السنة الأخرى أيضا عد الوهابين عد التكفيرين أنهم هذول كفرة ومشركين وبالإضافة للشيعة وبالإضافة للغرب مثلا الكافر ويحمل عداء وكراهية لكل آه، شيء يخالف مذهبه يخالف ما ورد في آه، مذهبه ومن مرجعيته الأحادية أما في مقابل هذا هذا المرض علامة الإنسان السوي والحالة الحالة الصحية للإنسان هي الروح الانفتاحية في مقابل الروح الدغمائية الروح المنفتحة إذا صار الإنسان بروح منفتحة أولا ينطلق من منطلقات إنسانوية وينطلق من منطلقات أنه الحق إذا صار عند هل روحية الإنسان إذا بعد ما آه، ما يتجمد على آه، مرجعية واحدة أو مذهب واحد أو عقائد واحدة دائما يحاول الاقتباس من شتى موارد المعرفة ليس فقط مثلا من القرآن والسنة أو قال الصادق كذا يحاول أن يقتبس معارف من جميع المرجعيات يعترف بالمرجعيات الأخرى في آه، دعم وجهة نظره إذا بعد ما يعادي الأفكار الجديدة الروحية المنفتحة لا تحاول الحكم على الآخرين من منطلقات أنا أعتقد كذا لا يمكن أنا أعتقد بفلان عدة عقائد كل إنسان حتى الروح المنفتحة تعتقد بأمور معينة في الدين والمذهب لكن لا على أساس أن الجزمية والدغمائية لا على بل على أساس أن هذه هذا الموجود ويمكن أن يكون هناك أفضل فآخذه حتى القرآن آه، يقول فبشر عباد يعني في صفات المؤمنين فبشر عباد الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه ما يتزمتون ويتجمدون على رأي معين لأنه قال الصادق كذا قال ابن تيمية كذا قال النبي كذا إذا صار عندنا فشيء أفضل أيضا آه، يعني يسهل عليه ترك الماضي والاخذ بالجديد لا على أس... يعني لا يص... ما يتصور ان هذه العقيده هي تمثل شخصيته شخصيته من علامات الروحيه المنفتحه انه شخصيه انسانويه مستقله عن الافكار والعقائد يعني يسهل عليه حينئذ حتى لو يحب عقائده مقتضى حب عقيدته انه يحاول ان يجدده انسان انت مثلا عندك سياره تحب هذه السياره يمكن 10 20 سنه هي السيارة آه، وياك ويمكن محصلة مثلا من شخص عزيز أو من والدك مثلا تعتز بها بس مو معناته هذا ما تحاول أن تبدل قطع الغيار إذا قطع غيار صارت قديمة فبدلها يمكن بعد سنوات أصلا هي السيارة كلها آه، تتجدد بس تبقى هاي حتى صبغها مثلا الماكينه يمكن آه، تبدلها بس تبقى هي آه، هي سيارتك هي سيارتك القديمة لكن كل ما فيها جديد ما المانع أنه إحنا نجدد في الإسلام الإسلام بصورة بشكل عام هو المطلوب يعني الدين بشكل عام والإيمان بشكل عام هو المطلوب للإنسان ليس فقط عقائد آه، بعينها وعقائد من القديم ومفروضة على الإنسان مثلا آه، واحد يحب مثلا فريق برشلونه مثلا او ريال مدريد دائما نشوف آه، الفرق الرياضيه تجدد في اللواعيب يعني مو هذا انا احب آه، مثلا برشلونه مثلا عشر سنوات باشخاصهم لا كل هذا الفريق حتى لو صار تجديد بالاشخاص ما يهم فالمفروض علينا ان آه، هاي الانسان الروحيه المنفتحه يحاول يجدد مثل ما يقول الين واتسون انه العقيده هي السجن للانسان لشخصيه الانسان العقيده المتزمته المفروض الايمان هو الاهم ايمان الانسان كالنهر الجاري النهر الجاري لا يكون نهرا الا بجريان الماء حركه الماء الناس مثلا في مصر تحب نهر النيل او احنا عندنا مثلا نحب دجله والفرات مو معناته انه هذا الماء جامد مع السيروره والصيروره والتغير هذا ديمومه الحركه لا يتنافع مع الحب دجله والفرات او حبك للسياره او حبك لذلك الفريق هذا المطلوب يعني الروحيه المنفتحه اللي الان اللي احنا آه، نعتبرها روحية سليمة وهي المفروض أن كل إنسان آه، يكون بهذه الروحية يبتعد عن مرض الدغمائية أن أولا أن لا يرجع إلى مرجعية واحدة أنه المرجع الفلاني يقلد مرجع فلاني ويقلد آه، مثلا إمام فلاني ويلتزم بجميع أقواله هذه خلاف الإيمان الإيمان حركة منفتحة ومتحركة ومتغيرة لماذا؟ لأن كل العالم متغير حتى الإنسان والمجتمع البشري كله في حالة تغيير فلا يمكن أنه نجمد على الماضي مثل ما إنسان آه، في حالة الطفولة مثلا أنت كان ثوب آه، احنا نسميه دشداشة آه، مثلا عمره سنتين هذه يبقى يعني هذا الإنسان الدغمائي أو الإنسان المتزمت يبقى يعشق هذه الدشداشه هذا الثوب حتى لو كان عمره 30 سنه كلما يقال له بابا هذا صار صغير عليك يجب ان تبدله لا هذا لازم دول المشايخ يجبرون الناس انه يجب انه تطبيق الشريعه اللي كانت في ذلك الزمان مثل ما آه، يردون مثلا هذا آه، الثوب مال آه، صبي مثلا عمره سنتين يبقون على هاي الثوب إلى 40 50 سنة هذه الأحكام وحتى العقائد كلها في ظروف وفي ثقافات وفي عقلية خاصة يمكن تتطور يمكن تتعمق يمكن تتبدل يعني الرؤية حتى التوحيد الرؤية للتوحيد أيضا شوف آه، تختلف السنة عندهم النظرية والشيعة عندهم النظرية والصوفية عندهم نظرية وكل واحد يمكن عنده رؤية خاصة عن التوحيد والنبوة والمعاد فإضافة إلى العقائد الأخرى